परदेसी स्क्वाड इंटरनेट गैंगस्टर्स कमेंट्स में आ जाओ जिसे हो दिक्कत मेरा खा लो आज मुंह में लोगी liberty we pay. Why you crying like a little boy? Tu gali vala sancha, man king boy. Aankhon mein aankhein dal ke keh di tu mill boy. Aaj tera time kal mera chill boy. Why you crying like a little boy? Tu gali vala sancha, man king boy. Aankhon mein aankhein dal ke keh di tu mill boy. Aaj tera time kal mera chill boy. Hey, शायद दुनिया के लिए तो मैं काफिर और दुनिया में बन के मैं आया मुसाफिर trap cooking and I मैं करता नहीं बात किसी बाप के बिना हाँ चल खोल ले किताब मेरी मैं तो सन नहीं शायद यही खता मेरी चल मूवी बना मेरी मैं आज जैसा मुंडा यही अदा मेरी और पहले ही पन्ने पे मिलेगा सबर का सबक बस और दूसरे पन्ने पे मिलेगा आखिरी मंजिल कबर बस तीसरा बना कैसे लेके चलते दुनियादार चल मूवी बना मेरी मैं जॉनी सिंह जबा की सारी कला मेरी तू के मकडेशियन आधे से ज्यादा हवा और silicon Chill boy. Chill boy.